Nah ayat katanya manusia ni adalah dibentuk dan dicorokkan oleh ibu dan bapa dia. Sebab tu setiap ibu bapa dia kena bentuk diri dia belum pada dia nak berumah tangga. Orang yang duduk sore lagi, lelaki ataupun perempuan, dia kena ada ilmu dan adanya cara-cara untuk nak nak nak pegang anak. Ngaji tersedi walaupun tak ada patibat lagi. Tapi reti dah cara-cara untuk nak bina keluarga dia. Barulah terbinanya masyarakat yang baik daripada orang-orang yang baik, orang belajar, orang ada ilmu. Lepas tu mari jumpa di antara orang nak jadi ibu dan bapak tu sama-sama molek. Sama-sama berjuru, sama-sama baik. Barulah dia akan lahirnya anak-anak yang baik. Anak ada kunafab. Dan bino bino molek maknanya didik molek beri ajaran molek dan beri tunjuk ajar yang baik ambil ugamu, mari bubuh di dalam anak-anak benih-benih ugamu ni mesti kena bubuh di dalam anak-anak kita sejak daripada dia kecil-kecil ataupun sebelum daripada dia lahir mari ke dunia lagi kita duk didik dan duk doa minta bla-bla dah supaya dia jadi orang baik orang berjuruh orang yang ada kunapah لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini pagi hari Wandek 14 bulan Januari tahun 2023 Nah, biasanya hari Sabtu minggu yang kedua di dalam bulan Makarakum adalah hari kanak-kanak. Bukan hari kanak-kanak sedunia dah. Hari kanak-kanak yang ada di dalam negeri Thai saja. Jadi uh, sempena dengan hari ini hari kanak-kanak uh, ingin saya sebut sikit sebanyak uh, kepada kita satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicerita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani kamathalil bahimati tuntajul bahima hal tara fiha jad'a Hadis ni dikeluarkan oleh Al-Bukhari nombor 1385. Nabi bersabda setiap anak yang dilahir dilahir di dalam keadaan cuci bersih. Ni walaupun anak orang kafir sekalipun bersih cuci, tak ada dosa, tidak ada salah dan silap. Maka dua ibu bapa dia lah nak mencorokkan anak dia menjadi Yahudi atau Kristian atau Majusi. Majusi ni maknanya agama yang semua api. Nabi sebut anak macam maknanya dibentuk ataupun dicorok oleh ibu bapa ni adalah seperti mana nate. apabila nate melahirkan anak maka kalau anak kambing kan kambing kalau anak lembu lembu tak kira lah anak kambing nak jadi anak lembu ha tu saya misal nak jadi gambar mudah-mudah nabi tanya adakah mung lehak ada tak pincang ataupun cacat ataupun tak kena nah, anak kera tu uh, beranak daripada anak lembu dan sebagainya tak ada. Nak ayat katanya manusia ni adalah dibentuk dan dicorokkan oleh ibu dan bapa dia. Sebab tu setiap ibu bapa dia kena bentuk diri dia belum pada dia nak berumah tangga. Orang duduk sore lagi, lelaki ataupun perempuan, dia kena ada ilmu dan adanya cara-cara untuk nak nak nak pergi anak ngaji tersedih walaupun tak ada patibat lagi tapi reti dah cara-cara untuk nak bina keluarga dia barulah terbinanya masyarakat yang baik daripada orang-orang yang baik orang belajar orang ada ilmu lepas tu mari jumpa di antara orang nak jadi ibu dan bapak tu sama-sama molek sama-sama berjuru sama-sama baik barulah dia akan lahirnya anak-anak yang baik anak ada kena pap dan bino bino molek maknanya didik molek bui ajaran molek dan beri tunjuk ajar yang baik ambil ugamu, mari bubuh di dalam anak-anak benih-benih ugamu ni mesti kena bubuh di dalam anak-anak kita sejak daripada dia kecil-kecil ataupun sebelum daripada dia lahir mari ke dunia lagi kita duk didik dan duk doa minta bela-bela dah supaya dia jadi orang baik orang berjuru orang yang ada kunapap seperti mana Luqman bila kita sebut ha anak ni memang banyak yang kita dapati di dalam Quran perkataan walad walad artinya anak. Nah, walad ni boleh guna kedua-dua, anak jantan apa boleh, anak tina apa boleh. Walaupun istilah dalam bahasa Arab dia adanya bent dengan bent dengan ta. Nah, iaitu anak lelaki ibnu, lepas benton anak perempuan. Kalau pasal manyo Waliknya pak panggil kepada anak eh, apa ni bunayya. Hei awe, hei anak kesayangi aku. Ya tak? Lagi iaitu kalau pasal ramai-ramai Nabi Yaqub panggil kepada anak-anak dia, ya bani, ya bani yadhhabu. Hei anak-anak kesayangi aku, hendaklah kamu pergi. Ha gitulah. Ni nak ayat katanya, perkataan yang ada di dalam Quran ni memang ada kacak keracak di dalam surah tu surah ni tapi apabila kita perhati surah Luqman Luqman bukan seorang nabi tapi Allah bubuh di dalam Quran satu surah namanya surah Luqman bermula bermulanya daripada ayat yang ke-12 dalam surah Luqman wa id qala luqman wa laqad atayna luqman al-hikmata an ishkur lillah kami beri kepada Luqman hikmat supaya dia bersyukur kepada Allah. Syukur kepada diri dia dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita ni panjang, berhajat kepada tafsir yang begitu panjang. Sehingga dalam ha Luqman ni orang buat tesis. Buat tesis pernyataan, pernyataan Nak menunjukkan bahawa pentingnya didik anak yang diambil daripada kisah Luqman yang menjadi seorang manusia yang soleh. Mengikut dalam sejarah katanya Luqman ni adalah orang kulit hitam. Nah, orang biasa tamada. Tapi alhamdulillah dia mengajar anak dia ni beberapa perkara yang menjadi pokok-pokok ha dalam Islam. Maknanya benda-benda hak samkan-samkan dalam Islam ni duduk di dalam perkataan eh, Luqman yang dia sebut kepada anak dia. Dia sebut mula-mula sekali iaitu nya la tusyrik billah. Hei anak kesayanganku, jangan kamu syirik dengan Allah. Sesungguhnya syirik adalah satu kezaliman yang sangat besar. Nak menunjukkan bahawa akidah lakan satha tu kena bubuh. Belum daripada apa-apa lagi. Ni Luqman ajar kepada anak dia jangan syirik. Yang kedua, Allah royak lepas daripada tu iaitunya ha ibu yang mengandung walaupun tak ada kiokong dengan Luqman doitrong tapi kiokong dengan semua setiap orang manusia ibunya yang mengandungnya letih di atas letih penak di atas penak. lepas tu nak boleh habisnya menyusu tu sampai kedua tahun cuba kita gambar perut besar 9 bulan 10 bulan lepas pada tu wis susu pula sampai dua tahun. Ha, tu. Letihnya ibu yang mengandung kita semua. Lepas tu, subuh syukur. Anishkur li wali walidaika ilayyal masir. Setiap orang dia kena syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada dua ibu bapa. Anak apabila dia besar, tekah dia kecil-kecil, dia tak pandai lagi nak nak rayak lagu mana nak terima kasih dan nak sedang of. Katanya dia terima kasih kepada mak pak. Sebab tu anak-anak apabila besar apa dia kena tunjuk diri dia sendiri katanya dia terima kasih kepada ibu dan bapa dengan dia berbakti kepada ibu bapa. Kena buat baik. Jangan deraka. Jangan kecek huduh. Jangan muamalah muamalah kasar dengan ibu dan bapa. Terutamanya ibu bapa yang sudah pun lanjut umur dia, umur tua dah. Lagi yang Allah firman di sini kalau sekiranya ibu bapa tu dia paksa anak supaya buat syirik dan sebagainya, maka tu heraya jangan taat sama sekali kepada ibu bapa di dalam ha dia nak suruh anak tu jadi jahat, jadi karuk, jadi syirik. Tak boleh. Anak pun kena ada yun, tapi kena baik dengan ibu bapa wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun ibu bapa kafir sekalipun, tapi anak kena buat baik kepada ibu bapa. Ha ni cuba kita gambar sud sudyot manusia kalau sekiranya dia dulu dia kafe tapi dia masuk Islam tapi mak pak dia masih lagi duduk di dalam kafe dalam Islam yang ajar juga supaya anak-anak buat baik kepada dua ibu bapa. Lepas tu royak sokmo masuklah Islam. Serta dengan berdoa sokmo minta supaya Allah buka pintu hati. Su so, ada arah juga dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala takdir katanya ibu bapa tak sempat masuk juga Islam ha, maka habis tak ada maka lucu sekat tu dah tak sempat juga rayak-rayak dah seru-seru dah dah doa-doa dah maka tak juga apa tak sempat masuk Islam lepas tu suruh turut sah lagi wattabi' sabila man anaba ilai dan turutkanlah ni tiap-tiap orang ni hendaklah dia ikut jalan orang yang kembali kepada jalan Allah. Mana gana? Orang-orang yang dapat hidayah belum pada kita dulu, dia buat gapo ketik. Dia boleh dapat hidayah, dapat ime kuat, dapat jaya. Ni dalam Islam, royak. Supaya kita turut roy tahu orang-orang pada zaman dulu yang buat gapo-gapo, terutamanya nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang yang dapat hidayah sebelum pada kita. Alhamdulillah. Saya royak sikit-sikit ya. Luqman royak pula kepada anak dia. Takut-takut kan? Takut tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Royak katanya wahai anak kesayanganku Jika ada benda kejahatan ataupun kebaikan walaupun kecil besar biji sawi duduk di dalam batu ataupun duduk di dalam langit ataupun duduk di dalam tanah walaupun kecil kecil kecil kecil cuba gang kita gambar ni Luqman bubuh benih ugamo ha ketuhanan ha akidah di dalam jiwa anak dia kalau sekiranya munggi buat benda tu baik ataupun buat benda jahat walaupun kecil kecil kecil kecil sekalipun benda tu akan dizahir kepada mung sendiri ada di dalam buku catat teh buku ditulis kiri dan kanan akan tengok sikit lagi di akhirat kelak jadi bila anak tu ya ia ya dididik oleh pok yang bersih, yang cerdik, yang pandai, alhamdulillah. Maka dengan sendiri anak tu pun ya akan ingat. Sebab tu cuang wela samkan anak kita ni dak? Iaitu nya duduk di antara tokoh mula-mula lahir lagi. Setengah-setengah orang-orang rakyat katanya belum pada lahir lagi. Samkan tu. Tapi umumnya apabila anak kita sudah pun lahir, mari siapa ko umur dia 7 8 tahun ช่วงตัวช่วงสําคัญที่สุดยังไงกิตอละเลยต่อหน้าที่กิตอยังไงดุลปะยังไงดุลวะตะจายอ kepada anu sebab ช่วงตัวช่วงเดียวมูลา apa otak dia mula nak nak cergah nak cerdik dia ya nak lian bab dia ya nak dengar dia ya nak terima dia nak gapo tekah tu bawa pada umur tujuh, lapan tahun dia mula lagi pasal marhalah yang kedua pula untuk gapo nak ngaji nak kenal sain nak tubik luar dan sebagainya ini benar-benar penting. Yang Islam atau supaya setiap ibu dan bapa kena pandai dari dalam hadir di anak-anak. Terutama sekalinya, supaya saya ada ayat saat ini, benih ugamu dan berikanlah kasih saya rapat dengan anak-anak dan benar-benar hak molek kita beri dia. Geligo-geligo kita beri kepada dia. Nak ayat katanya benar hak harga maha-maha di dalam ugamu ni, kita tumpi kepada anak kita jangan hanya beri harta benda tapi kita beri benda-benda yang boleh dia bawa diri dia sikit lagi apabila dia besar Luqman saya lagi iaitunya wahai anak kesayanganku hendaklah mendirikan solat tu suruh benda baik larang perkara mungkar dan sabar benda hak tipu ke atas kamu ha lepas tu jangan angkuh maknanya jangan angin dengan orang apabila kecek dengan orang jangan paling kok lain buat mai soncai kepada orang tak leh ni lukman besar kepada anak dia anak dia masih lagi dok kecil tapi reti dah tahu gapo hak hak pak dok ngajar bila kecek dengan orang bergaul dengan orang jangan kasar jangan takabur Lepas tu jala atas muka bumi pula, jangan jala pasang kedai sombong. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak kasih kepada orang-orang yang membanggakan diri. Orang pasang kedai tunjuk katanya dia lebih dan sebagainya. Lepas tu galiknya, minta maaf ni, ni saya baca dalam kitab ni. Dia katanya orang pasang duk nampak nak lain gapo tu sebab gapo tu sebab daripada budak-budak lagi dia diajar dia asuh macam tu boleh jadi daripada pak dia, daripada siapa-siapa seorang. Hak jadi tua sahid, nak boleh jadi orang tu tu pasal tak biasa rendah kat orang. Ha tu daripada budak-budak belakang sebab tu setiap orang kalaulah dia umur lah ni umur banyak dah. Cuba dia yon adik semula, uno uno uno uno. Bak apa boleh aku kedai bak apa boleh aku tapau orang, bak apa boleh aku bedai orang. Sebab apa tu? sebab dia rapkan peluk fang sing timai di masuk di dalam jiwa dia eh, dalam otak dia ataupun dia nak lian bad, orang tu dia tengok dalam royal ke ataupun ada sahih mati pai dia boleh jadi macam tu boleh jadi mok pok tak ada ngajar dia lagu tu tapi dia boleh daripada saing boleh daripada sing wet lom ha duduk di keliling dia sehingga dia jadi macam tu lagi akhir sekali yang Luqman say kepada anak dia waqsid fi masyyika waghdud min sautika dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan. Ha tengok ni. Ha jalan tu Luqman royak juga. Jakoh seso tu jangan nampak slow sangat, jangan nampak cepat sangat. Bu jadi sederhana bobo molek. Sebab jalan orang ni menunjuk katanya peribadi dia. Ha tu. Orang apabila gagah ada orang jangan jalan slow, tak boleh. Jalan slow senyik. kalau nak kalau apa saya nak sengaja nak jalan slow slow lah tu tak ada apa-apa. Tapi orang ni dia kena jalan wujud jadi nampak katanya segok. Segok mana apa? Semangat ia jalan. Bukan jalan cepat sangat, bukan jalan slow sangat. Wujud jadi bermolek dengan diri dia, umur dia dan sebagainya. Lepas tu ada hikmah banyak ni. Bapa boleh suruh jalan sederhana. So lagi, waghdud min sautik dan rendahkanlah suaramu semasa kecek. Jangan kecek juga. Jangan kecek sampai kau orang tak tak bunyi. Kecek. Orang tak duk ayat gapo we. Tak bunyi. Wu jadi sederhana kita kecek. Nampak orang ramai, kita kena pakai mikrofon. Kena wu jadi semua orang bunyi bunyi suara kita. Orang-orang yang jadi TIMI, saya rakyat semua dalam masa mengajar. Orang jadi TIMI yang tak pakai speka. we jadi dirah, we bunyi orang di mana barih. Semaya, we bunyi suara Allahu Akbar, sami'a Allahu liman hamidah. We bunyi semua. Jangan ko, oh, orang duduk barih yang pertama tak dengar suara TIMI. Tak leh kan? Ini kecek hati TIMI. Lepas tu kecek dengan orang ramai semua, we jadi sederhana, jangan terlalu kuat doa suara. Orang kata apa nama omong ni? Duduk 4 5 orang kecek supaya orang 100 orang. Gitu. Sederhana. Lepas tu, inna ankaral aswati la sautul hamir. Ni hikmah belaka ni. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Antara ha, lagi dengar, buka dalam YouTube, siang lah. Gitu leh, siang lah. Suara apa? Suara hemang. Oh, ha, dia cuba perhati hema dia diam lahum. Tu suara hema. Pak ah, kita dengar tu masya-Allah. Kalau dengan lembu mah kita mo. Rasa sedap lah suara lembu lagi. Suara hema ni masya-Allah. Tu hebuh dia dalam Al-Quran. Seburuk-buruk suara iaitu nya suara keledai. Nak ayat sini katanya, cai siang menjadi pomok. Mu jadi bila kita kecek dengan orang, jangan kecek pasal siat si, tergurih perasa eh orang jangan. Sama ada mengajar kau ceramah kau khutbah kau gapo, kita menulis kau kita gapo, jangan dak tergurih perasa eh orang. Benar-benar ni adalah benar penting belakang ni. Sebab tu, walaupun kita tengok sekali Guh Luqman mengajar kepada anak dia pada waktu tu, tapi Allah Taala carik wai amata bubuh di dalam Quran Orang boleh baca sampai ke akhir dunia. Allah Ta'ala rakyat pentingnya perkara-perkara yang Luqman mengajar kepada anak dia. Lepas tu kita akan boleh tengok sikit lagi di akhirat. Ah. Siapa dia Luqman? Ha, tu. Atas dunia kita tak tak kenal. Nabi Muhammad SAW tak kenal ni. Siapa dia Luqman? Sebab Luqman dia hidup. Ada khilaf ulama belakang katanya dia hidup belum pada Nabi Isa lagi. Ada setengah ayat katanya selepas daripada Nabi Isa. Ada setengah ayat katanya tu hmm, sejak daripada zaman Nabi Musa lagi. Lepas pada tu nak boleh siapa ke Nabi Isa? Cuang-cuang tu tu. Adanya seorang namanya Luqman. Ya. Kita tak ada nak kena duk pelak apa. Hidup Luqman pada masa mana tapi noknya isi yang ada di dalam hak dia mengajar kepada anak dia. So lagi ditulis. Hak ni saya tambah dah. Tak ada nak hurai banyak ada satu surat kecil ya. ditulis oleh, oleh Imam Al-Ghazali iaitunya ya waladi ya waladi artinya wahai anakku masya-Allah Imam Ghazali tulis isi di dalam kitab kecil ya. kalau kita baca ada orang yang pandai-pandai baca cepat duk rasa sari baca habis surat supaya azkar buah dalam poket tapi dalam ni ada orang terjemuh jadi bahasa Sia, bahasa Melayu ada, ada jual dalam kedai-kedai ya waladi molek benar kalau dia kita pakak baca baca baca baca baca ambil wak rekah wak ngajar pun tak apa khutbah tak apa ceramah pun tak apa isi dalam tu adalah menunjukkan bahawa seorang bapak yang hati bersih panggil anak nak jadi anak juruh lepas tu balik anak pun kena dengar juga gapo yang diberi nasihat oleh bapak dia nah sekadar inilah sebagai penuh masa biasanya duk baca dalam suratul namli tapi dengan sebab hari ni adalah one day untuk kita ambil sepitah lalu nah, hidup kita ni kena penting benar ha budak-budak ha anak-anak cucu kita untuk jadi orang yang baik dan berkualiti tinggi wasallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wasallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh